o'ynay hay bala. turnir yutamiz biz aniq umid umida bunaqa niyat bilan borib ko'ramiz qani ishni biroq hozir yo hozir zo'radamiz nahva ketaveryapsiz qabliyam bekjon uka, unaqa ikkita fikr bildirmagin bundan oldin men bo'lsa tepaga chiqib oldik shu fikring bo'lmaganda uyga qaytib bir chiroyli o'tiribmiz uyda Spart aligimi otimi Star Packers yo'g'i mashga mashga tushardi ular Sapperslar. Ha, o'sha jo'yishda bizga kim tushdi, tushdi, tushdi farqimiz. Rakko solishadi. Raslabonga o'yin po'xka karishi. Вот это, блядь, топ-1 называется, блядь, вы, блядь, не понимаете, с кем попались, короче. 21 килов, вот это, блядь, просто, не знаю, что сказать. O'xshab qolganiga shu gapni gapiryapsiz. Binoani ko'rdik. Был один шаг в гору залезает, твой он и низкий, нам денег не хватает. А, на горе сидит и шаг денежки считает, ой, он и низкий, денег не хватает. oziq ovqat yaxshi ko'rasiz moshkichirni yaxshi ko'raman sizlarda endi nima deydi toshkentda moshkichiri deydi shunaqa moshkichir borku moshxo'rda moshkichirda mosh mosh ovqatni qo'yig'ini yaxshi ko'raman eng yaxshi ko'rgan ovqatim qani o'tiringlar kallam chiqib turibdi mani <laughs> loy bu yog'i kelib kelib mani kallam chiqib turibdi <laughs> boshqa muzga boramiz kattaroqmiz Ya qoyil, qoyil. Sizlarga yarashyapti. Bosinglar. <laughs> Qoyil, yomon yarashib turdi. Haydanglar ketdik. E. Million, million, million. Ben çikili. Ben çikili. ko'rdik zo'r o'zizchi manam zo'r agar manga aytgan aytganmisiz serzaxon zo'r o'ziz qalaysiz dedim ku shifujon shu shifu deyishingiz yoqadida shifu deyishingiz <laughs> kirmaysan ferzaxon o'yinga uyingizga bormadingizmi shifu sizmisiz axir <laughs> ha man man man o'zgarganini o'sha o'sha ba <laughs> o'sha shifuman ustoz man ustoz shifu kibersport deyiladi bunda qizbolalarga berilib ketsangiz ayniysiz tezlik kamayadi tezlik bu ham sport qizlarga yaqin yursanglar tezlik kamayadi qaytarib olib bergan man bo'limi senator chuvonsanmi akkauntini qaytarib olib bergan gap turgan man bo'laman tushundingmi o'shaning uchun man bo'lib turibman boshqa akkauntingni ham hozir qo'tag'i вообще не интересно tushunyapsanmi bitta narsa qo'rqib ketdim bilin блять David, David, riski David. Urib, tepib, ustiga bitta C word bo'ladi. C ustiga. Voy voy ichkaridagi o'liklarni qaranglar. Ichkarida! Bobur ichkarida! Avayimdak, Bobur, Bobur, kiring, kiring, Bobur. O'tiribdi mana choypoy qilib. Bobur, Bobur, bigom, bigom, bigom. Keldi mana, oting Bobur. Qimirlamang, qimirlamang, yotibdi. Bobur qimirlamang. Chiqing, chiqing Bobur, Bobur turing. Oting. Oting. Yoringdan. Mani, mani ko'taring. Va xudo! Рышлыса, блядь. Давай, блядь, уже достал ты, блядь, стрим. Что за фигня, блядь? Что ты, блядь, тормозишь-то, а, ёпарасоте? А Все, пошла на Hello, hello, India. I love you, India. I'm from India. I love you, India. Молодец, Чикко, Чикоко, Чикко, е, Чикко. Yorvordi Chikko. Qoqivordi Chikko. Nima deyapti bu Chikko? Uxlatib tashadi Chikko. Ye Chikko. Harakat qilayotgan kelinlar shu insonlarni poddashga qo'yaramiz. Akalar, bizada hech nima ketmaydi. Arzimagan like, podpiska.